Cuina.cat és el web de cuina, la revista de gastronomia líder a Catalunya que compta amb la col·laboració dels millors cuiners. Hi trobareu notícies d'actualitat gastronòmica, activitats d'agenda, vídeos, consells de cuina i un extens fons de receptes i menús perquè practiqueu els fogons. També hi trobareu especials lligats a productes de temporada, calçots, carxofes, tomàquets, cireres, bolets, tots per llapar sen els dits. Les xarxes, el Facebook i el Twitter són els dos germans de cuina.cat, els espais on els cuinetes que ens segueixen comparteixen els nostres continguts. Molts d'ells reben el newsletter que enviem setmanalment i molts altres ens van ajudar a escollir el millor plat català. Per què .cat? Per una qüestió de lògica, de normalitat. Ni tan sols ens ho vam plantejar. Si els fogons cuinem en català, per què no ho hauríem de fer així al ciberespai?